Salve a tutti e benvenuti a questo unboxing di Scrawl Box. Ecco qua il pacchetto. È un po' rotto, si vede che questi acquerelli sono effettivamente troppo pesanti. Ok. Eccoci qua. Prima cosa troviamo un'etichetta, un adesivo, un riassunto dei materiali che troviamo dentro la scatola di questo mese, con dietro il tema del mese, Space Mask, challenge del mese, Space Mask, ok. Apriamo eh, per prima cosa troviamo delle caramelle Haribo a tema space. Mettiamo a posto quello che è caduto un attimo. Ok, troviamo un bianchetto. Corret Express. Tre tubetti di acquerelli di marca Van Gogh vediamo se metto a fuoco tre matite acquerellabili due pennelli, uno a punta fine e uno a punta più grande un'illustrazione a tema Space Mask e due foglie per acquerelli. Che dire, materiali molto utili tutti a tema acquerello, quindi per nulla dispersivi, anche se avrei preferito una penna gel bianca rispetto a un bianchetto. Bene, questo è tutto, grazie per aver guardato questo unboxing, farò sicuramente qualcosa con questi materiali, qualche illustrazione che pubblicherò sui miei social e sulla mia pagina Patreon, di cui trovate il link sotto. In più questo unboxing potrebbe diventare la norma sul mio canale YouTube e sulla mia pagina Patreon quando raggiungerò i 25 dollari al mese, che è più o meno quello che costa farsi spedire lo Scrawlbox in Italia. Se questo video vi è interessato e vi interessa vedere questi materiali, vi suggerisco di diventare mio Patreon e aiutarmi a raggiungere questo goal. Sarebbe molto interessante per me e spero anche per voi. Grazie per avermi guardato, alla prossima!